بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید بر صغیر کے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہے انہیں خود پسند اور شوقین مزاج سمجھا جاتا ہے حالانکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے اورنگ زیب عالمگیر جیسا زیرک سوچ بوچھ رکھنے والا حکمران بر صغیر کو اس سے پہلے ملا ہی کہاں تھا اورنگ زیب عالمگیر انتہائی اچھا منتظم تھا وہ برے صغیر کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہندوستان کو منظم و متحد کرنا انہی کا کارنامہ ہے یوں کہیے کہ تقریباً پورا ہندوستان اورنگزیب سلطنت میں شامل تھا آپ چاہیں تو اسے توسیع پسند بھی کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں بہترین طرز حکومت کے ذریعے ترقی کے منازل طے کرتا ہوا فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا اگر اورنگزیب نہ ہوتا تو بھارتی جنتا پارٹی کو اتنا وساو عریض ملک کبھی نہ ملتا آئیے آج ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اور امیر حکومت مغل حکمرانوں کے دور میں بہترین معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسوں کا نظام قائم تھا اورنگزیب کی سلطنت چالیس لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھی یہ سلطنت موجودہ انڈین ریاست بتیس اشاریہ نو لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی سات لاکھ مربع کلومیٹر بڑی تھی آبادی لگ بھگ پندرہ اشاریہ آٹھ کروڑ ہوگی ان دنوں فرانس ایک بڑی صنعتی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا لیکن بلحاظ ترقی اورنگزیب فرانس کو پیچھے چھوڑ چکا تھا فرانس میں ان دنوں لوئس چودہ حکمران تھے اورنگزیب ان سے دس گنا زیادہ محصولات اکٹھے کر رہے تھے فرانس کی آمدنی سولہ سو نوے عیسوی میں اٹھتیس اشاریہ چھ کروڑ پاؤنڈ اور عالمگیر دور میں محصولاتی آمدنی پینتالیس کروڑ ڈالر سالانہ کے قریب تھی بھارت آج چین چین کر رہا ہے دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بننے کے دعوے دار ہیں لیکن یہ کارنامہ اورنگ زیب عالمگیر سولہ سو نوے عیسوی میں سرانجام دے چکے ہیں سترہ سو عیسوی میں وہ انڈیا نوے ارب ڈالر کی معیشت کے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا چکے تھے یہ عالمی جی ڈی پی پچیس فیصد تھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یورپ سے پیچھے تھے بدنوانی اور روپیہ لٹانے کی باتیں ایک رائے ہے کہ مغل حکمران اپنے دربار میں روپیہ لٹانے میں بے مثل تھے یہ بھی کم علمی کی علامت ہے وہ ایک ایک روپیہ دھیان سے استعمال کرتے تھے جب وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے تو کسی دوسرے کے لیے کیسے ضائع کر سکتے تھے ہندو محقق ڈاکٹر رام پنیانی کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی زیرک حکمران تھے پیسہ برباد کرنے کی کی باتیں تاریخی لا علمی ہیں اپنا وہ ٹوپیاں سی کر یا قرآن پاک کے ذریعے ملنے والی آمدنی سے کیا کرتے تھے انہوں نے انڈیا کو فہم و فراست سے ہی بڑی معاشی طاقت بنا دیا تھا اورنگ زیب نے ہندوؤں کو پورا حق دیا اورنگزیب عالمگیر تاریخ دانوں کے جبر کا شکار ہوئے ہیں ہر کسی نے انہیں اپنی تنگ نظری کی اینک سے دیکھا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اورنگزیب پیش کیا جو در حقیقت انڈیا کے کسی گوشے میں موجود نہ تھا کہا جاتا ہے ہے کہ کہ یہ بات انہی تنگ نظروں کی گھڑی ہوئی مغل حکمرانوں نے ہندوؤں کو نظر انداز کیا حقیقت بالکل برعکس ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جزیہ لیا اس قسم کے ٹیکس دنیا بھر میں موجود ہیں سبھی حکمرانوں نے دوسری قوموں پر حفاظت کے لیے ٹیکس لگائے تھے حتیٰ کہ انگریزوں نے انڈین ریاستوں سے بھی حفاظت کے نام پر اسی قسم کے لا تعداد ٹیکس جمع کیے تھے حال ہی میں امریکی مورخ آندرے ٹرشکے کی کتاب نے انڈیا میں تہلکہ مچا دیا ہے انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ مغل حکمرانوں خاص طور پر اورنگزیب دور میں کبھی ہندو کسی امتیاز کا شکار نہیں ہوئے دور عالمگیری میں کسی قسم کا تعصب نہیں تھا ان کی اعلیٰ بیوروکریسی میں ہندو اعلیٰ عہدہ پر فائز تھے انہوں نے پچاس فیصد نمائندگی دی تھی اورنگ زیب نے تو ہندوؤں کی مذہبی ترقی اور سنسکرت کے ارتقاء کے لیے خاص شعبہ بھی بنا دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جبرن ہندوؤں کو مسلمان کیا انہوں نے انڈیا پر انچاس برس تک حکومت کی اس عرصے میں اگر وہ جبر کرتے تو مذہبی صورتحال بڑی مختلف ہوتی ٹرشکے نے اس الزام کو بھی غلط ثابت کیا کہ اورنگزیب نے مندروں کی بحالی کے لیے خصوصی فنڈز قائم کر کے مساجد سے زیادہ فنڈز مندروں کو دیے تھے مندروں کے تحفظ کا بندوبست کیا گیا تھا ایسے بے شمار احکامات ہمارے سامنے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کوئی مندر گرایا یا نہیں تاریخ میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ان کے دور میں ہولی بھی منائی جاتی تھی انہوں نے اپنی کتاب the myth and reality of Aurangzeb میں اس موضوع پر نئے زاویے سے تحقیق کی تاریخ لکھنے والوں نے اورنگ زیب عالمگیر کے کردار کو بہت مسخ کیا امریکہ میں بھی ان کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے تاریخ لکھنے والوں میں بیوروکریسی کے لوگ تھے یا جماعتوں کے اعلی کار انہوں نے تاریخ کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھنے کی بجائے اپنی گروہی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اقدامات کو مسخ کیا انگریزوں نے بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کیونکہ انگریز ان کے وارثان کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اورنگزیب ان کے لیے ناقابل برداشت تھے بکولٹ ٹرش کے اورنگزیب نو آبادیاتی پس منظر میں گئی مسخ شدہ تاریخ کا شکار ہوئے رہی صحیح کثر ہندو نیشنلزم نے پوری کر دی متاثر مورخین نے تاریخ توڑ مروڑ کر پیش کی وہ ہندو راشٹریہ کی معاون بننے والی تاریخ لکھنا چاہتی تھی ان سب نے حقائق اور دستاویزات کو دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی اورنگزیب کو لبرل غیر جانبدار مورخین کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں اورنگزیب انصاف پسند حکمران تھے اکثریت نہیں جانتی کہ اس وقت انڈیا جمہوریہ تھا یا نہیں لیکن اورنگزیب سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہیں بھی مورخین کی جانب سے انصاف کی ضرورت ہے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے مزید کوئی ریفرنسز موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس میں اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اللہ نگبان